कुमार ये वीडियो जो इसमें लगाएंगे सुपर सेट शोल्डर ठीक है शोल्डर का सुपर सेट छोटे से शोल्डर है छोटे छोटे निकालें ठीक है चेक करो Okay.